है कहानी तोरा प्यार से हमर आयल मर जेबर हमर कहरे कहे जब तोरा मर जेबर दिला दुबले बागे काटे अला घर लेके छाट कैसे निमंत्रित रही हमर कहानी पास कि टूटल दिलवा फेंक जातानी हमहू का बाहरी के गाड़ी पर कि टूटल